ассалаумағалейкум қазақ отандастар біз бүгін алматы облысында бұғды деген жерде тұрмыз мұнда қазақстан сатылып кеткеніне тағы бір дәлел міне осыншама жерді тауымен қосып бірақ жиырма жылға арендаға беріп тастаған дейді асып толған алтын соны осында қазбақшы ұран қазбақшы неше сияқты иә енді міне бізді жібермей тұр осы шекара міне осы жаңағы белсенділер жиналып келгенбіз қазақтың жері қытайға сатылып отыр дегенді естіп кішкентай болса да ресми болса енді азаматтық ертең болашақта ана жерімізді неге қорғамадың әже дегенде немерелерім билетке қарай деп осында келіп отырмын үнімді қосайын деп бүкіл фейсбук бүкіл әлеуметтік желі шулап жатыр қазақтың жері президент сіз он үшінші май күні заң шығарғансыз ауыл шаруашылығы жерлері жалға да берілмейді сатылмайды деп қайда сөзіңіз сіздің қай сөзіңізге сенеміз немесе әлгі сексен кісі қуыршақ комиссияңыздың құрылған мораторий қайда неге мына қытайлар келіп біздің жерімізді басып жатыр қайдағы завод кім рұқсат берді оларға кім рұқсат берді қазақтың жеріне келіп қызыл туын тігіп өзінің байлығымызды сатып әлде сіздер қытайдан қарыз алғанда жерді кепілдікке қойып па халыққа жауап беріңіз сіз ертек бүгін банықтан амбілейік деп балықтың келіп тұрған азғантай ғана делегация егер осыны тоқтатпасаңыздар бүкіл бір емес екі емес екі миллион қазақ осы жерге келеді көп ұзамай естеріңізде болсын жігіттер тапап кетеді сонда сіздер бәрімізде де болашақ бар бала бар бірақ сіздер екінші ертең табақтарыңызды тамақтарыңыз ойлап отырсыз ал біздер бес жылдан кейін ұрпақтарымыздың бетіне қалай қараймыз олар рұқсат жібергенде қазақстан талап қайтарсын қытайдың мусорын сатып отыр ал қытай біздің алтын мен вольфрамды бүкіл осы таудан таппақ байлықты того что олар біздің жерімізді басып алады қытайды жиырма жылға емес жиырма минутқа кіргізуге болмайды болмайды сол үшін қытайда қуу керек қайтарыңдар көтербасты қазақ оян жерге қытай кірді деді құрудың көтеріңдер бастарыңды қорықпаңдар неге қорқасыңдар Música